Hey, what's up mga kanjeris? Road to 4K na po tayo. 11 to go. Yes! Nagbabalik. Thank you, Lolo. I love you. Pagkatapos ito, gagawa tayo ng comedy. Yung ginawa ko. Panoorin nyo. Ang ko natin vlog yun ay madami yung nagre-request mga classmate ko. Jujuwain o tutrupahin. Tutrupahin. Classmate edition. Nagbigay aking classmate na mga pic. Si Chelsea Kuberos at shoutout sa'yo. Nag-request siya. Then, ang nabigay niya ay tatlo, mga classmate ko. Si Faith, si Rian, at si Chelsea. Nagbigay din. Let's start mga kinderis. Go to 4K, subscribe na! <laughs> Wait lang, ano dito sa iPhone. Bilisan lang natin kahit malapit na aking mama at papa pumunta sa kapilya. Doon, sa baba. <laughs> Ito pick. First pick. Ito si Beyonce Salinas, classmate ko. Ngayon, at class 7, ito. I-edit ko mamaya yung take. Diyan. <laughs> Ito siya. At wait lang. <laughs> Bumili ko ng kuya ko ng cam, camera. Tag 2,599. Thank you, Kitin John. Nagbili din ng ring light. Bing Kuya din nung June. Start na ito. <laughs> si Beyonce. Tutropain or jujuwain. <laughs> ito si Beyonce. Tutropain. Tutropain. Next pick. Ito. Si Aliyah Pamulagan. Oh. Lagi ko may M name. Ito. Yan. Ito. Aliyah Pamulagan. Wait lang. Yan. Parang darpay lahat eh. <laughs> Tutropain si Aliyah Pamulagan. Atsutatsuyo, shout out. Miss to kayo. Miss ko na kayo. 3, ito. Si Jonah Mendoza Mar. Yan. Ito. Uy. Ang puti. Totropain. What? May nagchat. Port pick. Port na ba? Oh. Ito. Si Missy Suarez. Oh, Mrs. Suarez. Port pick. Yan. Tutrupain or jujuain. Upload ko ito mamaya. Tutropahin. Ang kate. Lumay. <laughs> Oh Tutropahin lahat. Ito. Partner ko sa, an ano yun? Hindi ko alam. Ito. Si Angela. Jujuain as a friend. <laughs> as a friend, no? Ah. <laughs> oh my. Ito, pang ilan na wait? Wait lang. 6 na pang 6 ito. Si Kathleen Imutan. Yan. Kasmate ko din. Lahat classmate ko to. <laughs> Pang 6, tutropahin or jujuain. Tutropahin. 7, si Anika, Anika, Anika, Anika Jimenez. Anika Jimenez pala, <laughs> nakalimutan ko. Yan. Anika, tutropahin or jujuain. Tutropahin! 8, eh, si Rian Rodriguez. Tutropahin or jujuain. Tuturupain. <laughs> Ito. Si Pate. Si Pate, si Pate, si Pate. Tuturupain ulit juwain. Juwain as a friend. <laughs> as a friend, oh my. Last pick, 10, si Chelsea. Nag-request ito. Ang ganda niya. As a friend. <laughs> Joke lang. Ito lahat maganda. Lang di maganda. Then, ito. Tuturupain or jujuain. Jujuain. As a friend. Tatlo jujuain. Seven. Seven. O, oh, tutropahin. Nakalimutan ko. At yan lang po ating vlog mga kinjeris. Subscribe, init the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga latest video mga kinjeris. Thank you po sa panonood. Bye-bye. Road to 4K11. Mga pag 5K. May giveaway. Abang-abang. May sponsor. Load. Proud to 1 year and 1 month. Di pa tayo muna. Patulong po ng watcher ko. <laughs> Thank you po mga kanjaris. Bye-bye. Ingat. Love you. <laughs> Pagtapos ito, yung sinabi ko, mag-vlog pa ako isa. Bye-bye. Keep safe. Bars! Bye-bye.